Στην άσκηση 5-5-4 έχουμε τοποθετήσει δύο σημειακά φορτία Q1 και Q2 σε σταθερά πλέον τα σημεία α και β. Τα δύο φορτία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους. Επειδή και τα δύο φορτία είναι θετικά, θα αποθούνται μεταξύ τους με μία δύναμη μέτρου F. Έστω ότι σε ένα σημείο της ηχθείας ε τοποθετούμε θετικό φορτίο Q, το οποίο απέχει από το σημείο α χ, επομένως από το σημείο β θα απέχει r χ. Το φορτίο Q θα δέχεται μια αποστική δύναμη από το φορτίο Q1, την F1, και επίσης μια αποστική δύναμη F2 από το φορτίο Q2. Οι δύο δυνάμεις αυτές θα υπακούν στον νόμο του Κουλόμπ. Επομένως, το μέτρο θα είναι F1 ίσον K επί Q1 επί Q προς χ τετράγωνο, σχέση 1, και F2 ίσον K, Q2 επί Q προς R μειον χ και όλος τετράγωνο, σχέση 2. Όπως έχουμε μάθει από τη δευτέρα γυμνασίου, για να ισορροπεί ένα σώμα θα πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται να είναι 0. Επιλέγοντα θετική φορά προ αριστερά, η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο φορτίο Q είναι σίγμα F ίσον F2 F1, καθώ οι F2 και η F1 είναι αντίρροπε. Για να ισορροπεί λοιπόν το φορτίο Q θα πρέπει σίγμα F να είναι 0, δηλαδή F2 μείον F1 να είναι ίσον 0, δηλαδή τελικά η F2 θα πρέπει να είναι ίση με την F1. Αυτή την ονομάζουμε σχέση 3. Αντικαθιστώντα λοιπόν τώρα τη σχέση 1 και 2 στη σχέση 3 έχουμε F2 ίσον F1, δηλαδή K επί Q επί Q2 προς άρμιον χ και τετράγωνο θα πρέπει να είναι ίσο με K επί Q επί Q1 προς χ τετράγωνο. Δηλαδή Q2 προς άρμιον χ και το τετράγωνο θα πρέπει να είναι ίσο με Q1 προς χ τετράγωνο καθώς το K και το Q απλοποιούνται. Κάνοντας χιαστή λοιπόν έχουμε χ προς άρμιον χ και όλο το τετράγωνο θα πρέπει να είναι ίσο με Q1 προ Q2. Αντικαθιστώντα τώρα τι τιμές του Q1 και του Q2 έχουμε 2 επί 10 σημείων 3 προ 4 επί 10 σημείων 4, δηλαδή 0,5 επί 10, δηλαδή 5. Έχουμε καταλήξει λοιπόν ότι χ προς άρμιον χ και όλο το τετράγωνο θα πρέπει να είναι ίσο με 5, δηλαδή χ προς άρμιον χ θα πρέπει να είναι ίσο με ρίζα 5. Κάνοντας χιαστή στην εξίωσή μας έχουμε χ επί 1 συν ρίζα 5 θα πρέπει να είναι ίσο με r επί ρίζα 5. Λύνοντας τώρα την τελευταία ως προς χ και αντικαθιστώντας όπου r ίσον 2 βρίσκουμε ότι το χ είναι ίσο με 2 ρίζα 5 προς 1 συν ρίζα 5 μέτρα. Επομένως πρέπει να τοποθετήσουμε το τυχαίο φορτίο Q στην απόσταση που επιλογήσαμε παραπάνω ώστε αυτό να ισορροπεί.